軽く追いかけてるやん。はい。はい、進んでます。ひなたちゃんとこう通り行く人もちゃんと見てる。見てるでしょ。すごいな。 へんのよ、読めんの。やばい。この状況。まずい。取れる。取れた。怖かったな。頑張った。うん、頑張った。俺頑張ったよかった。うん。グッていいです。んでいいの ハニちゃんやめたってなああ急に強気になったあ強気になってる俺には母ちゃんがいるんだろうほらでも近寄れないしないしないまだしないんだよほら睨んでんで睨んでんで あのねこっちはちょっと移動お願いしますハニートラップがハニートラップうまいうまいけどういうまいもうやめとこうか あ、いかんいかんいかん。 って回ってはい面白いんかなあちょっと面白いななんだこの人ってなさすがな面白かったわあいやいやいやもうあなた来たらいやなんちゃ今よしよししとったのやめて、うん、はいはい 走りなさい。ほら、怒られる、怒られる、怒られる。な、ひなちゃん。あ走りなさい。こっちのそうそうそうそう。はい、いい子、いい子。